que é bem melhor chegou e me surpreendeu. Chegou quando eu estava em outra estação. Que tanto eu buscava, nem lembro porquê. Só sei que é melhor o que ele me deu. que estava por vir. Ou oh, então, meus sonhos desfeitos me faziam descrer e desistir de lutar quando eu não estava atento, já fora de cena. E sem esperar, o meu Deus me deu do melhor, me fez muito mais e foi mais além, me fez conhecer um pouco haverá o Clausita? Segura, Lara, segura. Segura na Alice, segura na Alice.